አሰልጣኝ ተስፋዬ ፍሩ እባላለሁ። ያው ከጓደኞቼ ጋር ተቀምጬ ሳለው ነበረ እግሮቼ አባብጠው ያው ስራመድ መተንፈስ አቃተኝ። በዚህ ምክንያት ወደ ኦክሲጂን እንድሄድ ታዝጄ ወደ ኦክሲጂን መጥቼ መተንፈስ ይከብደኝ ነበረ በጣም እና በዚህ ምክንያት ነው ብዙ አይነት ህመሞችም አሉብኝ። ግን ዋናው ትልቁ መተንፈስ አቅቶኝ ነው ከብዶኝ ወደ ታይላንድ ቪጂታቪ ሆስፒታል ለመምጣት ያሰብኩት። አዎ ቪጂታቪ ሆስፒታልን ያወቅኩበት ምክንያት ጓደኛዬ ነው። ምረቱ ረጋሳ ይባላል። በአሜሪካ ነው የሚገኘው እና እሱ ከ website ላይ ከእናንተ ጋር በመጻጻፍ ከአቶ ጥላሁን ጋር በመጻጻፍ በዛ ምክንያት ነው ቪጂታቪ ሆስፒታልን ያወቅኩት። ቪጂታቪ ሆስፒታል ህክምናው የሚደነቅ ነው። በጣም የሚገርሙ ዶክተሮች ያሉበት ትልቅ ዶክተሮች ናቸው። እኔ በአጋጣሚ ያገኘኋቸው ሶስት ዶክተሮች ናቸው። የስኳር specialist ነው ያገኘሁት አንዷ፣ ሁለተኛው ደግሞ የሳምባ specialist ነው ያገኘሁት፣ ሶስተኛው የደም specialist ኡን ነው ያገኘሁት። First time when and on the oxygen cannula all the time. He has suffered from chronic progressive dyspnea for about three months. Sometimes he has a chest pain and a numbness sensation both extremity. This symptom worsening his quality of life, so he need to on the oxygen all of the time. እ፣ በእነዚህ እ፣ ምርመራ ውስጥ እጅግ የሚደንቅ ለውጥ ነው በህይወቴ ላይ ያየሁት። ያው በበፊት ባለኝ ምርመራ ከአገር ውስጥ ባለው ምርመራ ተስፋ የሚያስቆርጥና ቁጭ ባልኩበት ተስፋ በቆረጥኩበት ነው። ቪጂታቪ ሆስፒታል ግን ለሰው ልጆች ያለው ከበሬታ ለህይወት ያለው ከበሬታ ትልቅ ነው። በእውነት በምርመራቸው ትልቅ ለውጥ ነው ያየሁት። ከእለት ወደ እለት ከእለት ወደ እለት በጣም ከኳራንቲን ጀምሮ ያላቸው እንክብካቤና ሰው ለማዳን ያላቸው ነገር በጣም የሚገርም ነው። ቪታቪ ሆስፒታል በዚህ አጋጣሚ ዶክተሮቹንም ቪታቪ ሆስፒታልም ላመሰግናቸው ፈልጋሉ። ፈርስትሊ ዊ ሲቲ ፓልሞነሪ አንጂዮግራፊ አንድ ሪዛልት ዊ ፋውንድ ዳት ሂ ሃዝ ማልቲፕል ሳይትስ ኦፍ ፓልሞነሪ ኤምቦሊዝም ኦፍ Uh, he has a very high level of hemoglobin that we continue to investigation and we found that he has a medical condition called polycythemia vera. This disease is from overproduction of the red blood cell. The treatment is first we treat the pulmonary embolism, we start the anticoagulant drug and support him with the oxygen therapy. The second thing is treatment the polycythemia vera. So we start the cytoreductive drug uh, concomitant with uh, phlebotomy about three times a week. Okay, and follow the hematocrit level. The result is excellent. His clinical was markedly improved. He was resolved in dyspnea symptom, resolved in chest pain, and the oxygen level uh, turned to in the normal range. He can discontinue the oxygen therapy, and the hemoglobin level after we done the phlebotomy and start the cytoreductive drug is gradually decline to the normal range. His quality of life is improved and he can go to anywhere that he want and do anything that he want. ምክንያቱም ተስፋ ነው የመጀመሪያው እ፣ ከኤርፖርት ጀምሮ ያላቸው እንክብካቤ ያላቸው አቀባበል በጣም የሚገርም ነው። ከአምቡላንሱ ጀምሮ ከዊልቸሩ ጀምሮ ያላቸው እንክብካቤ በጣም ደስ የሚል ነው። ሆስፒታሉም ገብቼ ሆስፒታሉም ያደረጉልኝ ሕክምና በጣም የሚገርም ነው። ጥሩ እንክብካቤ ነው ያደረጉልኝ በእውነት ከኳራንቲን ጀምሮ እስከ አይሲዩ ድረስ ከአይሲዩ ደግሞ እስከ ማቆያ እስከ ማረፊያው ጊዜ ድረስ በጣም የሚገርም ነው። ጥሩ እንክብካቤ ነው ያደረጉልኝ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ቪዛቤ ሆስፒታል ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። ምክንያቱም ከህክምና እየተከታተልኩ ነው በአሁኑ ሰዓት። ከህክምናዬም በኋላ ያለው ለጥ የሚገርም ነው። ኦክሲጂኔን ጥያለው። እንደምታዩ ነፃ ሆኜ ነው ማውራው። በደንብ መተንፈስ ችያለው። ኦክሲጅኔም በፊት ይወርድ ነበረ ወደ ታች። አሁን ግን ከዘጠና ስድስት ዘጠና ሰባት ላይ ይገኛለሁ ኦክሲጅኔ መጠኔ እና መራመድ አልችልም፣ ደረጃዎችን መውጣት አልችልም ነበረ። ይህ ሁሉ ነገር ቪጂታቪ ሆስፒታል መጥቼ ይህን ሁሉ ነገር ማግኘት ችያለው። ደረጃ መውጣት ችያለው፣ መራመድም ችያለው፣ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት ችያለው። ስለዚህ ቪጂታዊ ሆስፒታል ትልቅ ለውጥ ነው በህይወቴ ላይ ያመጣው ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ። ያው እኔ ያው ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያ ስሄድ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች በአልጋ ላይ ያላችሁ፣ በብዙ ስቃይ ያላችሁ በዚህ አጋጣሚ ስለ ቪጂታቪ ሆስፒታል ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ወደዚህ እንድትመጡ ታይላንድ የሚገኝ ቪጂታቪ ሆስፒታል ላይ መታችሁ መታከም እንድትችሉ ለውጥ ያለው ሆስፒታል ነው እና ትልቅ ሆስፒታል ነው። መታችሁ መታከም ብትችሉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ይህም መልእክቴን በዚህ አጋጣሚ ላስተላልፋ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ወተኒ ቪክቶሪ ፎር ላይፍ Leave us a comment below if you have any questions and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.